इतना ज़्यादा इंस्पायर हो गया हूँ आज उनकी लाइफस्टाइल देख के और वो जो कर रहे हैं आज मैंने सर से वादा भी किया है सबसे पहली चीज़ से जो मैं इंस्पायर हुआ हूँ कि अब से मैं भी मेरे बर्थडे पर हमेशा एक पौधा रोपने वाला हूँ और बहुत सारी चर्चाएँ की आज हमने और मुझे लगता है कि बहुत सारे सिंगर्स हैं बहुत सारा ऐसा आर्ट है जो लोगों तक नहीं पहुँचता और सर के साथ मिलकर अब वो हम करेंगे कि नए नए टैलेंट को बाहर लाना उनको प्लेटफॉर्म देना और फिर और आगे बढ़ना सो so, मैं म्यूज़िक से मुझे प्लेटफॉर्म मिला मैं लाखों लोगों तक पहुंचा और मुझे इतना प्यार मिला मैं चाहता हूं कि हर एक आर्टिस्ट को हर एक बच्चे को वो मौका मिलना चाहिए और उनको भी उतना ही प्यार मिलना चाहिए और यहाँ पर आया हूँ मैं बहुत साल बाद आया हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है आज मेरा परफॉर्मेंस भी है तो कोशिश करेंगे कि सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस आज दें